Всем привет! Всем хорошего настроения! Это интернет-магазин Grand Start Group. Ростовые куклы для аниматоров. Большие, хорошие такие. Где мой, мой нос? нос? Монобровь, монобровь. Теперь лесника! Хей! Хей! Хей! Хей! Хей! Танцуем! Танцуют все! Ну ладно, все, пойду, я некогда мне.